Здравствуйте, с вами Роб Берес, э, мое имя Кирилл Небесных. Я показываю вам еще одно свое видео, э, тоже о раскрутке, только своего видео в Ютубе. Э, тоже смотрю, э, в Ютубе раскрутка популярна не меньше, чем ВКонтакте. И решил выложить еще один сайт только по раскрутке Ютуба. Э, вот сейчас. Э, сайт э, Пумпуть Э, ком. Здесь мы, вы должны зарегистрироваться. Ну, на тот момент, что я сейчас зарегистрирован здесь, я просто войду. И покажу все преимущества Таргата. Вот, я зашел на сайт. Э, перед тем, как э, что-то делать на сайте, вам нужно скачать. Вот, когда вы входите, нажимаете «Скачать» и качаете архив. Это так вы зарабатываете вот, вот это, э, вот, это, вот эти кредиты. Вот я вот, к примеру, вот зарабатываю кредиты, вот. Вот, вот я сейчас открыл эту программу, она открылась Э, устанавливать Google Chrome вам не нужно, потому что когда вы запускаете, он автоматически как-то открывается. И в том прикол, что э, Google Chrome не установлено на компьютере. Ну вот, вы можете, и вот, к примеру, вы распаковали, желательно, говорят, на рабочий стол. Вот я тоже распаковал на рабочий стол. И запускаете. Вот вы можете, чтобы э, было поудобнее, э, лучше запускать во второй Without э, Sounds, потому что э, тогда не будет э, звука здесь работать. Вот здесь не будет звука, не надо будет его не убирать, просто звука не будет. Не будет программа работать. Вот поэтому я предлагаю вам вот запускать через этот батник. Потом, э, что же все-таки нужно такого сделать? Э, кроме того, чтобы зарегистрироваться и скачать, больше особого ничего не нужно. Вам дается там полторы тысячи кредитов. Вот как мне дало недавно. Э, я захожу в проект, если хочу э, напиарить. Вы видите, вот мой проект. Я еще, правда, ничего не напиарил, э, так как э, сейчас ведутся э, технические работы на этом сайте, и поэтому я заказал, а пиар будет тогда, когда завершатся э, технические работы. Ну вот. Все, сейчас я покажу, как добавить проект. Здесь пишем название проекта, которого вы хотите. Здесь пишите, сколько просмотров. Э, желательно рассчитывать, потому что итоговая стоимость 105 кредитов, у вас полторы тысячи. Вы можете вот писать, к примеру, я хочу там вот добавлять вот так. Вот я вот так добавляю, и мне пишет э, сколько кредитов на балансе станется, сколько я должен заплатить. Вот так вот. Вот. Потом ссылку на ютубе видео. Вот у меня э, мой, мой, мой эфир, вот, ну, мой, мой канал. Подписывайтесь на него, пожалуйста. Вот сейчас вот я видео вхожу. И вот мое видео, к примеру, о э, турнирах, э, турнирах онлайн в КС 1.6. Вот, я ставлю на паузу. И здесь поделиться. И вот эту ссылочку копируете и вставляете ее сюда. Так. Уровень вы не выберете, потому что э, чем больше у вас уровень, э, тем больше можно ставить. Вот, э, что такое приоритет ролика, там, вот это правые уровни вы можете прочитать уже в правилах сайта и нажимаем создавать. Вот вы все ввели, что вам, что вам надо, и нажимаем создавать. И проект появляется э, в таком окошке, как у меня. Только он не запущен. Поэтому здесь вот, к примеру, вот я сейчас остановил проект, он так само остановлен будет. И вот я нажимаю и запускаю проект. Все. Э, раскрутка будет идти. Э, только если в ближайшую неделю еще будут технические работы, Э, где-то, э, ну, получается, с 28 августа 2012 года по э, где-то 5-6 сентября, может быть, будут технические работы. Э, поэтому в это время вы не сможете себе раскручивать э, просмотры. Ну, а так очень удобная страничка, конечно. Ну, вообще все отлично. Э, к тому же времени еще вам расскажу, чтобы вы не стыкались на ошибку. Вот, когда вы запустили, будет писать, что у вас не запущен, э, а, не запущена аппликация. Поэтому, как я говорил, нажимаете на вот это вот батник pump, э, pump ют э, without ой, sound. Э, нажимаете и заходите сюда, и вот так оно будет работать. Вам будет кредиты крутить и будет пиар работать. Ну все, всем э, удачи, спасибо за просмотр, вот подписывайтесь э, на мой канал. Буду еще выкладывать э, видео много о создании серверов, о видеообзоры всяких интересных игр новых. И может быть еще какие-то спос какие способы накрутки я найду и буду все это выкладывать вам. Все, всем спасибо, всем до свидания. Э, желаю вам удачи.